नमस्ते सबैजना जियोजेब्राको मेन्सुरेसन ट्युटोरियलमा स्वागत छ यो ट्युटोरियलमा हामी निम्नलिखित कुराहरू सिक्छौं रोम्बसको क्षेत्रफल र परिधि स्फेयर र सोलीको क्षेत्रफल स्फेयर र सोलीको आयतन हामी आशा गर्छौं तपाईहरुसँग जियोजेब्राको आधारभूत ज्ञान छ प्रारम्भिक जियोजेब्रा ट्युटोरियलको लागि कृपया हाम्रो वेबसाइट हेर्नुहोला म यो ट्युटोरियल रेकर्ड गर्न उबन्टु लिनक्स ओएस 11.10 संस्करण जियोजेब्रा 3.2.4.7.0 संस्करण प्रयोग गर्दैछु हामी उल्लेखित जियोजेब्रा टुलहरू प्रयोग गर्छौं segment between two points circle with centre and radius ellipse polygon new point र इन्सर्ट टेक्स्ट नयाँ जियोजेब्रा विन्डो खोलौं क्लिक गरौँ dash home र media apps टाइपको तल एजुकेसन र जियोजेब्रा रोज्नुहोस् रुम्भसको क्षेत्रफल पत्ता लगाऊ अघिल्लो ट्युटोरियलको quadrilateral.ggb फाइल प्रयोग गरौँ क्लिक गरौँ फाइल ओपन quadrilateral.ggb मा क्लिक गरौँ ओपनमा क्लिक गरौँ रोम्बसको क्षेत्रफल बराबर विकर्णहरूको गुणनको आधा यसलाई देखाउन इन्सर्ट टेक्स्ट टुलमा क्लिक गरौँ ड्रइङ प्याडमा क्लिक गरौँ एउटा टेक्स्ट बक्स खुल्छ डबल कोट खोल्नुहोस् टाइप गर्नुहोस् एरिया अफ द रोम्बस बराबर डबल कोट बन्द गर्नुहोस् प्लस ब्राकेट खोल्नुहोस् एकको मुनि दुई space F space G bracket बन्द गर्नुहोस् एफ र जी रोम्बसका विकर्णहरू हुन् ओकेमा क्लिक गर्नुहोस् रोम्बसको क्षेत्रफल ड्रइङ प्याडमा देखिन्छ अब परिमिति पत्ता लगाऊ इन्सर्ट टेक्स्ट टुलमा क्लिक गरौँ ड्रइङ प्याडमा क्लिक गरौँ एउटा टेक्स्ट बक्स खुल्छ डबल कोट खोल्नुहोस् टाइप गर्नुहोस् पेरिमिटर अफ द रोम्बस बराबर डबल कोट बन्द गर्नुहोस् प्लस ब्राकेट खोल्नुहोस् चार स्पेस ए ब्रैकेट बन्द गर्नुहोस् ए भनेको रोम्बसको भुजा हो ओके मा क्लिक गर्नुहोस् रोम्बसको परिमिति ड्रइङ प्याडमा देखिन्छ अब फाइल सेभ गरौँ क्लिक गरौँ फाइल सेभ एज म फाइलको नाम रोम्बस एरिया पेरिमिटर टाइप गर्छु rhombus area perimeter सेभमा क्लिक गरौँ कार्यस्वरूप म चाहन्छु तपाईँहरू ट्रापेजियमको क्षेत्रफल र परिमिति पत्ता लगाउनुहोस् क्रस ट्रापेजियम डट जिजिपी फाइलको आउटपुट प्रयोग गरौँ जी अब्जेक्टलाई बी बनाऊ क्षेत्रफलको लागि फर्मुला बराबर समानान्तर भुसाको योगको आधा इन्टु ठाडो लम्बाइ बराबर ए प्लस बीको मुनि दुई इन्टु एच परिधिको लागि फर्मुला भुजाहरूको योग बराबर A plus B plus C plus D कार्यको प्रतिफल यस्तो देखिनुपर्छ एउटा स्फेयर बनाउन नयाँ जियो जेब्रो विन्डा खोलौँ क्लिक गरौँ फाइल न्यू टुलबारबाट circle with centre and radius टुलमा क्लिक गरौँ ड्रइङ प्याडमा ए बिन्दुमा क्लिक गरौँ एउटा टेक्स्ट बक्स खुल्छ अर्थव्यासको मान दुई राखौँ ओकेमा क्लिक गरौँ ए केन्द्रबिन्दु र दुई सिएम अर्थव्यास भएको एउटा वृत्त बन्यो टुलबारबाट न्यू पोइन्ट टुल रोज्नुहोस् वृत्तको परिधिमा चिन्ह बीमा इङ्कित गर्नुहोस् segment between two points tool रोजौँ बिन्दु ए र बी लाई वृत्तको अर्धव्यास बनाउन जोडौं वृत्तको परिधि छुने गरी समस्तरीय तर्फ सीईडी e इलिप्स बनाऊ इलिप्स टुलमा क्लिक गरौं सी र डी बिन्दुको व्यास वृत्तमा बनाऊ अनि ई e बिन्दुलाई वृत्त बाहिर इङ्कित गरौं यहाँ एउटा स्फेयर बनेको छ अब को क्षेत्रफल पत्ता लगाऊ इन्सर्ट टेक्स्ट टुलमा क्लिक गरौँ ड्रइङ प्याडमा क्लिक गरौँ एउटा टेक्स्ट बक्स खुल्छ टेक्स्ट बक्समा ड्रप डाउन तालिकामा भएको विशेष लिपि पाई पत्ता लगाऊ डबल कोट खोल्नुहोस् टाइप गर्नुहोस् सर्फेस एरिया अफ स्फेयर बराबर डबल कोट बन्द गर्नुहोस् प्लस ब्राकेट खोल्नुहोस् चार स्पेस तालिकाबाट पाई रोज्नुहोस् स्पेस ए तालिकाबाट स्क्वायर रोज्नुहोस् ब्राकेट बन्द गर्नुहोस् ओकेमा क्लिक गर्नुहोस् स्फेयरको क्षेत्रफल यहाँ देखिन्छ म यसलाई तल सार्छु अब आयतन पत्ता लगाऊ इन्सर्ट टेक्स्ट टुलमा क्लिक गरौँ ड्रइङ प्याडमा क्लिक गरौँ टेक्स्ट बक्स खुल्छ डबल कोट खोल्नुहोस् टाइप गर्नुहोस् भोल्युम अफ द स्फेयर बराबर डबल कोट बन्द गर्नुहोस् प्लस ब्राकेट खोल्नुहोस् चारको मुनि तीन स्पेस तालिकाबाट क्युब रोजौं ब्राकेट बन्द गर्नुहोस् ओके ओकेमा क्लिक गर्नुहोस् स्फेयरको परिमाण यहाँ देखिएको छ म क्लिक गरेर यसलाई तल ल्याउँछु अब एउटा सोली बनाऊ पोलिगन टुलमा क्लिक गरौँ बिन्दुहरूमा क्लिक गरौँ सी डी र बाहिरी बिन्दु एफ अनि फेरि सीमै segment segment between two points tool रोजौँ बिन्दु एफ र एलाई जोडौँ सोलीको उचाइ थाहा हुन्छ अब्जेक्ट बी लाई एच नाम दिउँ जसले सोलीको उचाइ जनाउँछ अब्जेक्ट बी मा राइट क्लिक गरौँ रिनेम मा क्लिक गरौँ बी लाई एच बनाऊ ओके मा क्लिक गरौँ म पनि अब्जेक्ट सी वानलाई लाई एस बनाउँछु जसले सोलीको तेर्सो उचाइ जनाउँछ अब्जेक्ट सी वानमा राइट क्लिक गरौँ रिनेममा क्लिक गरौँ सी वानको ठाउँमा यस राखौँ ओके ओकेमा क्लिक गरौँ अब सोलीको क्षेत्रफल र आयतन पत्ता लगाऊ हामी कि त टुलबारबाट इन्सर्ट टेक्स्ट टुल कि त इनपुट बार प्रयोग गर्न सक्छौँ म इनपुट बार प्रयोग गर्छु इनपुट बारको तालिकाबाट विशेष लिपिहरू खोजौँ तालिकामा पाई खोजौँ इनपुट बारमा टाइप गरौँ सर्फेस एरिया बराबर ब्राकेट खोल्नुहोस् तालिकाबाट पाई खोज्नुहोस् space A space S plus तालिकाबाट पाई खोज्नुहोस् स्पेस ए स्क्वायरलाई तालिकाबाट खोज्नुहोस् ब्राकेट बन्द गर्नुहोस् इन्टर थिच्नुहोस् सोलीको क्षेत्रफल अल्जेब्रिक भ्यूतर्फ देखिन्छ याद राखौं हामी इनपुट बारको प्रयोग गर्दा उत्तर अल्जेब्रिक भ्यूतर्फ देखिन्छ अब आयतन पत्ता लगाऊ भोल्युम बराबर ब्राकेट खोल्नुहोस् एकको मुनि दुई स्पेस तालिकाबाट पाई रोज्नुहोस् स्पेस ए तालिकाबाट स्क्वायर रोज्नुहोस् स्पेस एच ब्राकेट बन्द गर्नुहोस् इन्टर थिच्नुहोस् सोलीको आयतन अल्जेब्रिक फ्युतर्फ देखिन्छ अब फाइललाई सेभ गरौँ क्लिक गरौँ फाइल सेभ एज म फाइलको नाम स्फेयर कोन टाइप गर्छु स्फेयर कोन सेभमा क्लिक गरौँ यो सहित हामी यस ट्युटोरियलको अन्त्यमा आउँछौँ संक्षेपमा भन्नुपर्दा यो ट्युटोरियलमा हामीले यी कुराहरू पत्ता लगाउन सिक्यौँ रोम्बसको क्षेत्रफल र परिमिति स्फेयर र सोलीको क्षेत्रफल स्फेयर र सोलीको आयतन हामीले स्फेयर र सोली बनाउन पनि सिक्यौं कार्यस्वरूप तपाईँ बेलनको सेर क्षेत्रफल र आयतन पत्ता लगाउनुहोस् दुईवटा उही आकारको इलिप्स बनाउनुहोस् एकको मुनि अर्को इलिप्सको छेउहरू जोड्नुहोस् सेन्टर टुल प्रयोग गरी एउटा इलिप्सको केन्द्रबिन्दु पत्ता लगाउनुहोस् केन्द्रबिन्दु र छेउ जोड्नुहोस् बीलाई लाई H र ईलाई e लाई बनाउनुहोस् क्षेत्रफल बराबर 2 pi R bracket R plus H bracket बन्द आयतन बराबर पाई R स्क्वायर एच कार्यको आउटपुट यस्तो देखिनुपर्छ हाम्रो युआरएल मा भएको भिडियो हेर्नुहोस् यसले स्पोकन ट्युटोरियल प्रोजेक्टको संक्षेपीकरण गर्छ यदि तपाईसँग राम्रो ब्यान्डविड्थ छैन भने तपाईँ डाउनलोड गरेर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ spoken tutorial project team spoken tutorial प्रयोग गरी कार्यशाला आयोजना गर्छ अनलाइन टेस्ट पास गर्नेलाई प्रमाणपत्र प्रदान गर्छ थप जानकारीको लागि contact@spoken-tutorial.org मा लेख्नुहोस् spoken tutorial project talk to teacher प्रोजेक्टको एउटा भाग हो इन्डिया सरकारको एमएचआरडीको आइसिटीको माध्यमबाट राष्ट्रिय साक्षरकार मिसनद्वारा यस कार्यलाई समर्थन गरिएको छ यो मिसनको बारेमा थप जानकारीको लागि यो लिङ्क हेर्नुहोला यो कार्यमा कारखाना नेपालको सहयोग रहेको छ साथ दिनुभएकोमा धन्यवाद